दोस्तों वेलकम गाइस कैसे हैं आप आज के वीडियो में कुछ ज़्यादा ही नहीं होगा आज मैं पक गया नो प्रैंक करके तीन वीडियो डिलीट मार दिया फिर हुआ नहीं तो मैंने सोचा यार नो प्रैंक ड्रॉप डाउन कर देते और प्रो प्रैंक करते चलो फाइनली मैच में तो आ गए पर मेरा पग लोड नहीं हो रहा यार अबे जल्दी बोल कल सुबह पनवेल निकलना है कि यहाँ पर जो डाउन हुए ना उनको मारना है चल अबे जल्दी बोल कल सुबह पनवेल निकलना है अरे कौन भोंक रहा है ये बदतमीज अरे नहीं भाई मुंह कोई बात नहीं मजा नहीं आ रहा एक दिन मर जाएगा कुत्ते की मौत जग में सब कहेंगे चलो मजा आया पर मैं वैसे पक चुका हूँ नो प्रैंक करके चल पटाखे मारते यार कुछ खास नहीं लगा यार कोई नहीं इसे खास लग रहा है जब चल चुप तो समझ रहे हो लगता है कि खास है समझ रहे हो देखा आपने लापरवाही का नतीजा बहुत तेज हो रहा है भाई पीछे से तो मर गया बेटे बेटे बेटे माज तो कर दी मतलब हां माज कर दी वाह बेटे वाह अरे वाह शेर वो तुम तो अरे तुम तो बड़े हैं ड्राइवर भाई दे दे दे दे दे जोकर वाले को पूरा दे भाग भाग अरे भाग भाग आग पांचो आग पांचो पीछे पीछे तू देखो पीछे पीछे से ठीक है हां भाई और क्रेजी बॉय ये दो बहुत मारते हैं काम करता हूँ मैक्स सेवन ले लेता हूँ अबे जल्दी बोल कल सुबह पनवेल निकलना है तो बोलो कोई तरीका है भीख मांगने का मैं गरीब हूँ मैं गरीब हूँ लगा दे फटाफट हाँ, रुको जरा सबर करो बोला धक्का मुक्की नहीं करने सही है एक नंबर बोल रहे सही है एक नंबर ठीक है वाह भाई डाउन कर दिया सही है अबे ऊपर हो नीचे नीचे एक नीचे नीचे एक नीचे हाइपर दे दे दे पूरा डैमेज है पूरा डैमेज है बहुत डैमेज है दे दे अरे अरे एक और बंदा एक और बंदा एक और बंदा अरे अरे अरे अरे अरे सही खेल गया मैन दे दे दे अरे यो हिला डाला ना हां हाँ भाई कैसी लगी ये बट ये भाई क्रेजी भाई नाम का कोई बंदा है बहुत मार रहा है पीछे से रुको जरा रखो सबर करो okay okay okay A few inches later, six and a half hours later. क्या करना है अक्षय भाई के साथ जाना है कि आईपर भाई के तो, तो मैं शॉर्ट रेंज से पीछे से सपोर्ट दूंगा चले एक काम कर दो सौ रुपया दे और पचास रुपया काट ओवर एक्टिंग के वजह रुको जरा सबर करो मेरी तो इधर मत आ रहा इधर मत आ रहा हेडशॉट मशीन है हेडशॉट मैं पंद्रह मिनट तक अपनी सांस रोक सकता हूँ मौत को छू के टक से वापस अबे पीछे क्यों हिला डाला ना पीछे देखो पीछे पीछे तू देखो खत्म triple kill bye bye tata goodbye गया भाई तुम समझ के नहीं यार What the fuck? Headshot machine पीछे ही था यार ये तो बहुत गलत हो रहा है यार चार किल तो तुमने किए ठीक है हम लोगों ने तो मारने का मौका ही नहीं मिला है मौत को छू के टक से वापस आ सकता हूँ किस चीज का प्लेटिनम डाउन हुआ है पहली से नागिन निकाली मुन्ना पर डोड़ा अलग नहीं नहीं नहीं क्रेजी बहुत बहुत मार रहा था यार सबको ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा इसके मुंह में पैदाशी सुपारी है ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा इसके मुंह में पैदाशी सुपारी है बहुत हाँ! बोल रहा है no no no no I am telling मजा नहीं आ रहा है यार कुछ <laughs> अरे no no no no I am telling अच्छी ट्राई मारी यार मैंने भी अच्छी ट्राई मारी बाप रे शाबाश बेटा चलो फिर रीट्राई एक फिर से एक बार ट्राई करते हैं कौन अच्छा करेगा अरे नहीं भाई चले एक काम कर दो सौ रुपए दे और पचास रुपए कट ओवर एक्टिंग के बच्चे मैक्स निकल गया पता है ना Play Store a few inches later अरे नहीं भाई रजिस्टर कर लो कल रात को आया था बारह बजे अच्छा काम अरे यार अरे नहीं भाई करते रहे ठीक है मैं आ रहा हूँ अरे ऊपर ऊपर रुको जरा सबर करो बोला धक्का बुक्की नहीं करने पीछे देखो पीछे पीछे तू तो देखो पीछे देखो पीछे हरीश पीछे मैं पंद्रह मिनट तक अपनी सांस रोक सकता हूँ मौत को छू के टक से वापस आ सकता हूँ चले एक काम कर दो सौ रूपए दे और पचास रूपए काट ओवर एक्टिंग के वजह पीछे देखो पीछे पीछे तो देखो तो रुको जरा सबर करो फटा करते तुम लोग का टाइट हुआ होगा अभी तो रुको जरा सबर करो नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं बाप रे बाप रे क्यों हिला डाला ना पीछे देखो पीछे पीछे तो देखो सकता हूँ मौत को छू के टक से वापस आ सकता हूँ पीछे देखो पीछे पीछे तो देखो कैसा लगा मेरा मजाक नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं बाप रे नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं बाप रे पीछे देखो पीछे नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं दो हाँ। तो गिरा दिए मैंने ठीक है ठीक है दो तो मुक्के से गिरा दिए उन लोगों को औकात दिला दी दो मुक्के से गिरा दे यार मतलब मैं जरा माइक बाइक बंद कर लेता हूँ मेरा पिंग आए जा रहा है ठीक है Yeah! này này này này सबर करो फटा करते तुम लोग का टाइट हुआ होगा अभी तो रुको जरा सबर करो पीछे देखो अभी मजा आएगा ना भिड़ो Oh my god! Wow! नीचे तो नहीं रुको जरा आ गया सबर करो दोबड़ा ऊपर था तो पहले नहीं बोल रहा चाहिए था तो। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो ऊपर है पीछे देख मेरे पीछे मार पीछे तो देखो रुको जरा सबर करो यही नहीं मार पीछे अबे पीछे पीछे देखो पीछे पीछे तू देखो नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं पीछे देखो पीछे पीछे तू देखो पीछे नहीं नहीं नहीं अरे यार खत्म बाय बाय टाटा बोला था पीछे पर पीछे कौन सुनता है आगे ही सुनेंगे jara sabar guru gabi ruko jara oh. sabar guru first blood पीछे पड़ गए तो मारो मुझे मारो मारो मुझे मारो मारो नहीं ये मजाक हो रहा है एक सेकंड यार मजाक हो रहा है चीटिंग करता है तू चीटिंग चीटिंग चीटिंग करता है तू फुल स्क्वाड पीछे है मेरे सामने ये सामने रुको जरा सबर करो बोला धक्का मुक्की नहीं करो नहीं देखा मैं आता हूं यार れれれれれ साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो बाप रे हाँ? मम्मी रे पीछे से मार रहा है साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो नीचे बना बाप रे नीचे बना नीचे बना नहीं नहीं नहीं नीचे बना रे मम्मी रे की हालत में हो तो ट्राई कर सकता है रिवाइव कर दे बना मत कर वाह हाँ, क्या सीन है दिमाग का सीन है क्यों हिला डाला ना अगर हम करें तो करें क्या बोले तो बोले क्या कहां से आते नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं वाओ आकबोद आकबोद आकबोद वाह वाह वाह वाह वाह अरे यार <laughs> ए उठा ले रे देवा उठा ले रे बाबा मुझे अमीर को नहीं रे ये दो गरीबों को उठा ले तो रुको जरा सबर करो बोला धक्का बुक्की नहीं करने मैं पंद्रह मिनट तक अपनी सांस रोक सकता हूँ मौत को छू के टक से वापस आ सकता हूँ नाचे से वीडियो बना पा रहा हूँ इस चीज की कमी रह गई यार अपने को यही नहीं अभी और सुनिए थोड़ा सा भी वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को थोड़ा सा भी ठीक है तो वीडियो को एक लाइक चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूला और वीडियो को अगर नए हो या चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब किया मत और चैनल पर नए हो तो यार ज़रूर से एक बार यार सब्सक्राइब कर देना ठीक है जय हिंद जय भारत